असलम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग सर पर कंप्यूटर वाली कैसे हैक कर सकते हैं इसके लिए आपको मैं एक ही सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ चीट इंजन आप चीट इंजन को इस्तेमाल करके से आसानी से हैक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने अपना चीट इंजन ओपन कर लेना है तो मैंने एक सेटिंग की वजह से पहले मैं इसको ज़्यादा बंद कर लूँ सबसे पहले आपने अपना ट्रेड इंजन ओपन करना है उसके बाद आपने अपनी गेम ओपन कर लेनी है लेकिन की हॉट की इंस्टॉल नहीं की है क्या तो हॉट की में इंस्टॉल कर लेता हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्वे सर्फर आप ट्राई कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं फिर विंडोज़ तो स्क्रीन नहीं करना प्ले करती हूँ से इस तरीके से स्क्रीन को ओपन कर लेना है जूम आप इसको बस आप प्ले करना मेरे पास इतना लाता रहता है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉइन्स लगभग थर्टीन है यहाँ पर आप इसकी वैल्यू अब मैं आपको इस गेम को हैक करके दिखाता हूँ यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई है ट्वेंटी थर्टी सिक्स मेरी इस टाइम वैल्यू है तो जहाँ पर मैं यहाँ कंप्यूटर पे आता हूँ सतह सर्कल को चूज कर लेता हूँ यहाँ पे थर्टी सिक्स वैल्यू टाइप करता हूँ और उसका स्कैन करता हूँ इसने नौ हज़ार सात सौ इक्यावन रिजल्ट फाउंड कर लिए इसके बाद मैं रिज्यूम करता हूँ और दोबारा से प्ले करता हूँ यहाँ सबसे पहले आपने कॉइन चूज कर लेने हैं इतने आप ले सकते हैं थर्टी सिक्स दोबारा से सर्च करता हूँ थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स या मैं फिफ्टी सिक्स टाइप करूँगा उसके बाद नेक्स्ट खराब अब यहाँ पर इसे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँगा कम से कम इसकी वैल्यू को इकाई ढाई सत्रह हवा दस हज़ार लाख दस लाख ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कर सकता हूँ या फिर मैं इसकी वैल्यू दस लाख तक लाख ज़्यादा से ज़्यादा दस लाख अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पे एक कॉइन लेगा वो आपकी वैल्यू होगी बहुत ईजी है इस गेम को हैक कर लेना बहुत ज़्यादा ईजी है अभी मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाता हूँ कि आप तमाम साथी कैसे अनलॉक करवा सकते हैं इसके लिए आपको क्या जरूरत है करना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको तो करता हूँ यहाँ से आप तमाम चीज़ें अनलोड कर लें तरीके से इनको भी अनलॉक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको थ्री कैश देंगे या आसानी से मिल जाएंगे हमें कोई टेंशन नहीं है हमें थ्री कैश को तो मिलेंगे लेकिन टू हंड्रेड सेवन हंड्रेड कैसे लेना वो मैं आप भी आपको बता देना है वन यू एफ ये तकरीबन आपको सेवन हंड्रेड मिलेंगे तब जाके आपके पास अलवर होंगे वरना नहीं होंगे ये टू हंड्रेड आपके पास होंगे तो आपके पास अनलॉक हो गया वरना वो भी नहीं अब यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे को जो फाइव शो कर रहा है मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ यहाँ मैं टाइप करता हूँ फाइव ऐसे मूवी क्या है जैसे मैं यहाँ पर नीचे तो यहाँ हूँ फाइव की जितनी वैल्यू रहती है वो आ चुकी मैं यहाँ बाई करता जाऊँगा फोर्टीन कर दिया मैंने इधर इधर मैं फोर्टीन टाइप करता हूँ दोबारा आता हूँ ट्वेंटी टू ये ट्वेंटी टू इससे मैं करता हूँ चार ढाई पंद्रह हज़ार दस हज़ार पंद्रह हज़ार से ऊपर तो नहीं करता मैं आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैं नीचे हो सकती हूँ स्टार सिर्फ वन बार आ रहा है मैं से करता हूँ खरीदता हूँ सत्रह यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ न्यूज टेन सत्रह मुकम्मल है करके बताऊँगा मैं आपको चार से कैसे है कर बाय उन्नीस उनतीस नेक्स्ट टाइम फिर आ गया फिर ढाई ढाई से चला हज़ार हज़ार बहुत है ये भी वैल्यू चेंज हो गई ये भी वैल्यू चेंज हो गई आपके पास इतना पचास में ये तीनों के तीनों चार है तो मैं से फ्री में कर दूँगा पंद्रह पचास नेक्स्ट चैन इतनी वैल्यू है तो दूसरे फोन में खाना लेना है चेन वैल्यू सिफर तो आपको ही नहीं आया यहाँ पर ये हेड स्टार है जिसे मैं आप पोस्ट करता हूँ नीचे इनको भी बना देता हूँ यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इनको मैं डिलीट करके पर सोलह सौ जो आ रहा है वो टाइप कर सकता हूँ यहाँ सोलह सौ पचास आ गया तो इसे हैक नहीं कर सकते ले सकते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव है इसको मैं हैक कर देता हूँ थर्टी सेवन सारी दाई निकला आज का देगा इसके लिए हमने वैल्यू चेन ये मेरे पास टू और जब तक टाइम नहीं होंगे मेरे पास मैं तब तक इसे नहीं कर सकता ये भी है ये सब ये होता है ये टू हो गया थ्री हो गया सौ इधर जाते हैं चेक करते हैं फोर अब मैं इधर वैल्यू टाइप करता हूँ फोर इसे स्टैंड लगाता हूँ यहाँ पर प्लस करना है टू तो हंड्रेड तो ये अब मैं आपको टू हंड्रेड अभी कर देता हूँ शॉप में जाऊंगा बॉक्स में जाता हूँ बहुत देर लग रही है ओके सिक्स तो मैं यहाँ पहले सिक्स टाइप करता हूँ इसे सर्च कर लेता हूँ Okay, अभी हो just seven. मैं जाता हूँ तो चेक करता हूँ seven. यहाँ पे टाइप करता seven and left turn. Yes, over. Okay ये हो गया अब एट जाता हूँ पे करता हूँ यहाँ पर एट यहाँ पर एट नेक्स्ट रजवा यहाँ हमें चाहिए सेवन हंड्रेड तो यहाँ पर करता हूँ क्लिक कर देना ये ओके प्रेस किया होम बैक आप देख सकते हैं कैसे मैंने कर लिया ओनली वन यू एस चाहिए वो चाहिए और अनलॉक अनलॉक विद और अब मैं है सकता हूँ अनलॉक कर सकते हैं बाद टू हंड्रेड एंड जान का कहाँ पे कितने भी आगे बोले तो कहीं पे जाने की लोग नहीं चार again. Bye. this is to 49 and the best जाते हैं चेक करते हैं 49 and again by so complete है कि जब ये आपको मैंने गेम complete है कर दी है आप इसको भी कर सकते हैं आपको मैं तो कहता हूँ कोई कंप्लेन है है वो भी इंशाल्लाह मैं आप आपको है करके दिखाऊंगा ठीक है इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आपको मोबाइल वाली भी कितने चाहें आपको चीज़ भी चीज़ का रोला भी आ जाता है तो आप जितना चाहें चीज़ है कर सकते हैं जितना चाहे आप पॉइंट है करते चाहें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जो गेम है मोबाइल की गेम है तो उसके लिए मुझे आपने डॉक्टर स्टार करना पड़ेगा है डॉक्टर स्टार करने के बाद ये चीज़ है है क्या नहीं पड़ेगी तो मैंने अभी भी रिप्लाई की है तो इन मैं आपको वो हैक करके ज़रूर दिखाऊँगा आपको हैक करने के बाद वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप हर एक गेम जो आप खेलते हैं और हैक नहीं कर पाते तो मुझे वीडियो स्टोरी बता मुझे मुझे बता देना वो आपको सभी स्टोरी बना के दे दूँगा कैसे हैक कैसे करना है तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको तमाम गेम हैक करने का तरीका क्या बताता रहूँ कुछ गेम ऐसी होती हैं जो हैक नहीं हो पाती है क्योंकि वो ऑनलाइन होती हैं अगर ऑनलाइन गेम्स को हैक करना होता है तो उनके सर्वर को हैक करना होता है हम वो हैक नहीं कर सकते हम सिर्फ किसी गेम मैं जो है सिर्फ किसी गेम को ही हैक कर सकता हूँ ऑनलाइन गेम्स को हैक करना मेरे पास से काम नहीं है तो इस तरह से कोई ऑनलाइन गेम में मुझे मत बताना कि इसे हैक कर दो इसको हैक कर दो तो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑनलाइन गेम है उनसे सर्वर से हमारा एक अकाउंट होता है हमारा सर्वर तो उनको उनके सर्वर से पता होता है कि हमारे अकाउंट में इतने पॉइंट हैं या इतना स्कोर है या फिर इतना हमारा बोनस हमारा इतना आता है डेली के हमें इतने पॉइंट मिलते हैं सब तो कुछ वो तो तो है अगर हम शिकार उनके सर्वर मौजूद होता है आराम उनके सर्वर को हैक करना तो हम गेमों को भी हैक कर सकते हैं वरना मैं ट्राई करूँगा कि ऑनलाइन गेम में हैक कैसे की जाती हैं तो पहले मैं खुद ट्राई करना और फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा आपका प्यार दोस्त मोहम्मद आनी जा मुझे अल्लाह हाफिज़